तक मैंने उसे उसको इतना देखा इतना देखा जितना देखा जा सकता था लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था आए hi hi hi so guys welcome back to the channel और आज मैं आप लोग को इस पर्पल बीटीएस के टी शर्ट का कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ तो चलो यार चलते हैं वॉल्ट पे एंड देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन रहता है बट गाइस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड मुझे नहीं पता यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं एंड मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ chance concealing but deep down I felt for you. regret for losing the one who loved me for who तो गाइस कुछ इस तरह का अपना कॉम्बिनेशन है एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यार इस कॉम्बिनेशन को जरूर से ट्राई करना तो चलो गाइस अभी आप लोगों को कुछ क्लिप्स देखने मिलेगी Моя дикая Кассандра, игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил аллегориями Съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра, игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил बस भाई बस तुम लोगों को क्या लगा मैं पूरी वीडियो अपलोड करूंगा नहीं भाई चलो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गुड बाय